Doctor Strange. Pará, no me digas nada. Le acabaste bien adentro a Mary Jane y querés que la desinfle. Ya no quiero ser hombre araña. Me estás cagando. Wow, me había cantado mucho esta animación, ¿no? Acá encontré una y esta vez porque lo voy a dividir el video en varias partes, ¿no? Esta será la función de los dos Spider-Man sale bien, <laughs> así que vamos a ver. Ya vimos que salió mal y ahora esto. Y decía Los subtítulos ya los puse después. Whoa. They look strong. Oh, I think we'll have to take this to the next level. Guys, let's fuse! <laughs> fuse. Fusión. <laughs> Whoa! Eh. <laughs> Esta vez sí oh, re mamáis. Are you done? Do you think you would scare us with this transformation? No, I'm not done. I haven't used my weapon yet. Masses? That's your weapon? I'll show you. Edith? Hello, Edith. Call the drones. Ah, los drones. No. Oh, sí, tenían toneladas. I'm out this. Yeah, me Of course. <laughs> No, con todo eso, re invencible. <laughs> ok. No, bastante genial los dibujos, eh. Es buena forma de mezclar los tres. Spider-Man <laughs> en uno, eh. Esos eso drones queda re imponente. About this, yeah, of <laughs> carajo. Oh, ah, tuvo que viajar Ok, acá encontré un fanimation <laughs> un fan animación de, un resumen así cortito y gracioso de Spider-Man Nuevo Sigamos vamos rápido. Ok. <laughs> Tiene spoiler. <laughs> La reciclada este No Ah, el sexto sí <laughs> se <laughs> Queda solo el... <laughs> <laughs> La peña ok. dance. Let's Good shot. Listo. Ah, lo hay game. <laughs> oh, este está buenísimo. Ya el videojuego. <laughs> Ese va... No supe yo. <laughs> oh, qué. Spider-Man. <laughs> oh, genial. <laughs> oh, me encantó, buenísimo lo dibujos. Mi nombre es Peter Parker. Fui mordido por una araña radiactiva y desde hace 22 años he sido el único e inigualable hombre araña. Seguro ya te sabes lo demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.